欢迎来到理财一二三，这里不单单会分享理财小知识，也会分享不为人知的故事。今天所要说的主题是一代特务戴笠不为人知的过去。说起特务的经典，当属《零零七》系列电影，让人以为特务的生活除了危险刺激外，更加显而易见地出现在人群中，显得格外高调与嚣张。但真实的特务人生，不仅仅是危险刺激外。 更是低调到不行，可以说是要活成没有存在感，完全颠覆对于特务的想象。所以今天要来介绍一位近代的特务代表了。这位特务代表即是戴笠。以下是戴笠的个人档案：戴笠简介，出生于一八九七年五月二十八日，末于一九四六年三月十七日，浙江省江山县人，原名春风，字雨农，后改为雨农，号方舟。 在北伐战争开始后，就开始被派遣前去南京收集情报，并且先后为中华民国陆军中将、为中华民国情报头领、中华民国秘密警察头目，曾负责国民政府情治机关，创立国民政府军事委员会调查统计局（简称军统局），并担任副局长为实际领导人，与中美特种技术合作所主任，长期从事特务与间谍工作。 常使用别称金水、沈佩林、江汉清、江海涛、洪淼、涂清波、海涛元、雷宇文。然而戴笠在历史记载发明了三大酷刑：冰块、蚂蟥藻以及女犯人腹部打气模拟生孩子。毒龙钻放在自动的电机上，其他官兵只要周围观看就好。铁梳刑用开水从肩膀处往下倒淋遍全身，这时身上皮肤会皱起来，再用铁质梳子在身上刮。 蚂蝗藻水蛭与蚂蝗倒在犯人身上。冰刑使用冰块，让人坐在冰块上面审讯，因为寒冷而感到痛苦。当不愿意招供时，将冰块撤掉，再换成热水，也就是真正的冰火九重天。然而，戴笠憨厚的外表下，对于酷刑的精通似乎是一种天分。殊不知，戴笠的过去身份将足以解释为何戴笠对于酷刑几乎是一种天分了。 原因在于戴笠投胎前是死人世界的公务员，专门招待地狱的顽固分子，对这些顽固分子用刑。这也就是为什么戴笠对于酷刑是如此的熟悉了。也因为戴笠的关系而搜寻其他的酷刑时，发现清末的恶国发明了逍遥自在榻的这个人跟戴笠是一样的，也都是投胎前是死人世界的公务员。 所以，对于名为“逍遥自在榻”的酷刑才会这么熟悉。然而，恶国这位发明“逍遥自在榻”的人在投胎前都是隶属于专门招待地狱的顽固分子的官员。这位发明人在死人世界，公务员的官阶还在代理之上。而且，“逍遥自在榻”并没有完整还原地狱招待地狱顽固分子的用刑方式。以下先来解释恶国监狱所产生的“逍遥自在榻”的行刑方式。 将监狱一间一间分成小房间，四肢用绳子吊着，下面挂着床垫，而人躺在上面，床上有个洞，底部是厕所，称为自由榻。这种惩罚方式会折磨一个人的意志，是一种比死还难过的惩罚方式。而原始地狱招待顽固分子的刑罚方式如下：一样是切割成一间一间的小房间，四肢用绳子吊着，到这里都一样。 然而，在不受刑时，犯人是跟地面平行，四肢被绳子吊着的，就像蜘蛛网一样展开；而在行刑时，将人的四肢铁链全部聚在一起。比较温和一点的，会将铁柱放入身体与四肢的空隙内，然后进行旋转，就像烤乳猪一样。最更重的人则采用恶劣的方式，不论男女，直接会拿铁柱从会阴直接串过脑门，开始像烤乳猪一样旋转。 因为这些人已经死了，只会感到剧烈疼痛，而不会再死一次。至于为什么是从会阴穿过，因为对于不修行也不向善的人来说，脉轮就没有作用了，当然也就不需要脉轮了。第二个原因是因为对于受刑者来说，疼痛的程度将会直接翻倍。这些罪大恶极的人，直至投胎前都会接受这种惩罚，所以地狱版可没有恶国发明的逍遥自在榻这么的舒适，底下还有床垫。 然而，不论是戴笠或者发明自在逍遥榻的人，因为在投胎成戴笠之前，都是死人世界的公务员。原本让他们投胎是为了升职阶的考试，殊不知这些人利用这些特长，成为人间赫赫有名的人，造作了更多的罪孽，导致反而需要去地狱受刑赎罪。而另外一方面，天底下所谓的发明或是发现，其实都不是偶然的，也不是个人的能力或天分特别出众。 而且是早已经安排好的已知，而不是未知。这部分之后会特别说明。今天的故事到这里，感谢您的观看，下集再见。